Are you ready? テレビでね大人が言っていました世界中に探しても明けない夜はないと正しさが目にしみて僕は思っていました真夜中の真ん中でこ切れそうな君を Baby.